tuligundua ya kwamba hizi forms ambayo tunatoa kwa server ziko na lower, lower resolution, ndio sababu size zao ziko chini, ziliskaniwa na zile scanners ambazo zinaweza zifanya ziende haraka, na zile scanner ambazo zinaweza fanya ziende haraka ndio zile KMS kits ambazo zilikuwa kwa field na wale watu wanaitwa returning officers. Now the Resigning officers transmitted their data, and then after that, you find that the same form now has a different value. For example, if you go to this Likoni one, utakuta sasa ikona na mia tisa, the elf tisa, that means 9 megabytes, na hapa ikona 4 megabytes. So it may change from 4 megabytes to 9 megabytes, ambayo sasa it cannot be transmitted using the KIEMS kits easily. So in other words, kile ambayo ilifanyika Bomas, hazikutransmitiwa from the field lakini zilichukuliwa from somewhere and so that is the summary of what we have um, sitaki kuwapeleka kwa zote but mmeziona vitu ambayo zilifanyika asanteni sana andå a må rang'a nä onera nä mwona ici nä mwawona må tikiuge mbu mbu ängä ona matire thoni rä u nä tå renda nä aigana marenda kwarä rio nä baba nä aigana metereire ngarä wa karua nä igana metereire wanja koya rä u niä ndikwaria må no niä wä ra wakwa å må thä nä wakinya må ico na nä wega må no nä gå thikä rä ria å mwerire gwitå niä nä kä gumo na må ndå å rä a watå mie tå gacemania na må thuri å yå nä njamba ya gå kå kä harå yetagwo stanley jido wa matiba nä we wanyitire guoko gwakwa akeheana kwä må thuri å yå na kuma må thenya å cio tå tirä twatigana twä hamwe andå aitå atumia arä a mwä haha nä renda kå må tå ma kä ama nä mågwä tä kä ra nä tå cambä te må no må no må no ta andå a må ranga nä må rathikä rä ria wega tå cambä te må no må no må no ta andå a må ranga he mwiritu wa gwitå gä cagi gwä tagwo wanjirå wanjirå nä athiäte gä thimo kwa må thuri å yå må tumia wake å gwä two mamainda akamwarä ra gä tanda agakoma wanjirå no å cio arathia gä cambagia må thuri å yå må renda äkwo atä a äkwo a kä nä gä må ndå å kwarä ire gwaka må no må rume mundu ukurite gwaku gwake karibu no no mucokerie andu aitu beo njithi ni ndamutuma muthie muno na murore uria maisha maikaragwo niä ona tå ngä tanie nawe njå kä te gwaku no å kanjarä ra na å getha gä a kå rä a roko na ngai magara ona tå ngä gekana atä a ndingä gagå cokeria twä hamwe andå aitå twä hamwe haya gavana uka niguo ru twarithie hau hangä na nä ndakena nä gå rä ria na mwathani aromũrathima mwä hå rä rå hä sante sana nä ndäramenya nä tå nogire ä tigua eh, eh, okay tå tinogete thank you no wä ra tu sasa katika hii sehemu nyingine hawa viongozi wetu watatupatia ujumbe mume wa mumewaarifu ile ambayo inamkela na tutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza wachache waongee, alafu baba aongee, alafu hao wengine wachache waongee. Baba ataongea hapo katikati, na tutaongea kwa kifupi, na tutaanza na aliyekuwa gavana wa Laikipia Bwana Ndelitu mureidhi Asante sana gavana Wairia. Um, kinara wetu Right Honorable Amolo Odinga na deputy wake Martha Karua, ndugu yangu Waparanya aliyekuwa gavana huko Kakamega waziri Eugene, protocol zote tumefuatilia. Muriega Muranga, muriega regi, muriega regi. Niseme kidogo kwa Gikuyu, nitatafsiri kwa Kiswahili. Iko namna hii kuhiana atiriri andu aitu iko ngigituika thirikari ndirahota kuriha andu a wira mishara ri nirathie wega yo thirikari nirathie wega twagereire gukira ka kuga ekoketwe ka thirikari iratwarithio na maheni ati ni turamurehera bataraitha ri murimi uyu ri ithe ndarugama haha kwira bataraitha yo mationete twagereire gukira ka kuga ka thirikari tå rerwo ithuä arä a tå tamaikä irie kura na nä hakä itå aria maikirie azimio na aria mataikirie kura na nä andå aingä kenya murerwo inyuä rä hatirä handå må roke må rokä ra atä tondå må tirä ceahånda ngå ria atä rä njoroge twarie kana tå kire nä å ndå å cio rä tå gakiuga kenya yothe harä a mwarå ma ona må gä etagä rä ra atongoria ya gå ka må cokanä rä re mwajie kwaria cia bå rå ri wanyu tondå hä ndä nä hä ta nä hä tanu ta ithuä nyahururu twä kua rå ciå tha inya na taå hote no tå gä cira tondå no nginyagia tå ranie no ririkane gatiba yugaga atä rä rä hinya wa bå rå ri waku we må kenya nä we ogayagä ra å rä a wathura angä kä remwo nä wä ra rä githä tiå kä re niguo andå aitå nä tå zetu wae wakubali ukweli wa mambo. Hatujawahi ona serikali inashindwa kulipa mishahara ya wafanyikazi, na wasiseme hati walikuta pesa imeporwa. Hiyo ni porojo tupu, kwa sababu tangu waingia usukani hawa Wakenya wamelipa kodi trilioni 1.55 trilioni. Serikali pia imeenda kwa soko imekopa zaidi ya bilioni mia sita mia saba. Hiyo hela yote inaenda wapi? Inaenda wapi? Na wakati tunauliza hii maswali wasione ni matusi, hii ni haki ya Mkenya. Kwa hivyo mi nasema hivi, mahali kokote tuko wa Kenya Wakati serikali udanganyifu, unaelezwa kwamba wewe utapata fertilizer kesho na upati. Ni jukumu letu kama Wakenya kusimama na kukomboa nchi yetu. Kwa hivyo kokote Kenya hii, wewe mkiwa wawili watatu, hata kabla ungoje viongozi hawa wafike, hebu tupatane, tuzungumze ya Kenya, kwa sababu Kenya ni yetu. And those in power must recognize sovereign authority belongs to the people of Kenya. It is only donated to them. And in this case, fraudulently so, kwa sababu umeonyetwa na mtaalamu hapa. Kwa hivyo, Adoa Murang'a, Adoa Murang'a, Adoa Murang'a, nimoko hujia ichio, Poroni wothe, nimoko chamani ya wadishianyu na matora manyu toshire nigetha tukomboreke tukomboe nchi yetu. Ni sawasawa? Asanteni sana. nimwite ndugu yangu kinara SG wa Jubilee Party Jeremia Kioni, karibu sana. Muriega tageithia ngethi cia baba, tuone baba nä igana makenete nä kuona laira amoro odinga tuoe moko igå mathaa nä mathire na nä twenda kå må thikä rä ria tiguo maå ndå mana maå ndå mana kä rä a gä tå mä te tå korwo tå kä rå manä ra na baba na gå tirä handå athiä te thä wa bå wa kenya itathiä te nä tondå wa kuona atä maå ndå marä a meranä irwo nä arä a marä thirikari-inä matirahinga o ũrĩa marathiĩ na mbere noguo ng'aragu na mũtũrĩre ũrathiĩ ũkĩgĩaga goro nĩguo kana tiguo na nĩkĩo tũracokeria baba ngatho tondũ nĩetĩkĩrire gũtuĩka mwario wa mũndũ ũcio tĩrĩrĩ ũguo mũrauga na arĩa mandĩkĩte open the server gĩtũmi gĩa kuuga sava ihingũrwo nĩguo kũmenyeke ũhoro wa marĩ nĩ ũyũ kana nĩ ũyũ angĩkorwo nĩwe wahotire rĩ thiĩ na tatũ wa gatatũ nĩ ibc na andå aitå må nyite haha ongo kå rä hä ndä å gwati å kä te nä rä u twerekeire kå rå thä rä ria ndeto cia mä haka ciana cianyu itikona umithio bå rå ri å yå twerekeire kå gayania mä haka na thä inä wa må rang'a mathioya na kangema twaga kugarwa gatiba kuringana na uria twaugite kana uria gugukirwo thabari no twaga kugarwa gatiba mbathio ya namuranga ni gutharuka igutharuka ndaragwa gwitu itagwo tetu uthaya onacio nä igåtherå nä å ndå wakä tå tikinyätie å ingä wa andå arä a magä ire gå korwo thä inä wa nä ni thiä na mbere gwethurira gwä thurä ra koguo metha ine ä rä na må munjire kana hari mundu wanyu hau mena eri metha-inä ä rä ĩrathiĩ gå ikarwo twarema gå korwo na tumenye menye kurathie rä oringi o rä o ta twekirwo ni moi agĩtiga tũtarĩ na consequence ciganaine na kũrĩa arĩ nĩ kũrandĩkirwo marũa mbunge nĩ ũrĩa wĩikarire gitinda gĩkeno arauga ni akwenda kaunti cigayanio kaunti iragayanio ciothe caria wone gutire ona imwe yumite rugongo rwitu iria ihutitio ihutanitie na ithui ni naikuru na naikuru yaturanio keri niguo guthondekwo constituency ya rumbwa na ithui tutigwo mwena uyu ungi tugaiwo kuria turi kuria rift valley haha ni haria heragwo hindi ya kahindi na ki kwi ya ithiru na kahindi meruka no nginya tuthikirerie na tuigue atiri ni nako tuguteithikira tugithie na mbere na nikio ndira kumwira haha no nginya twithikirerie na utue ni twaikirie kura uria twaikirie na iria ingä na nä tuona baba hahe na iratathi ihå thå itarä harä baba ni ahotete na kura 8.1 million votes akahota å cio na 5.9 million votes ä yo nä yo kura yao gatagatä ka baba na må ndå å cio ni kura milioni igä na igana kana magana meri gå gwito iria ciatunyirwo tunyirwo baba igikirwo rwo gäkahå ruto kä kura mirioni igä cia magana matandatå chebukati andäkire ci atä twaikirio wa andå ngiri magana manana nä maikirie baba tugitunywo kura milioni emwe mwe ya magana manana agä tå na nikiorera raigwa å rä sava tå na ithuä tuoneke gä tä tutige kuonekaga ta andå mekäragwo ikå magatwarwo thoko makendio hamwe atä nä twäciragia no å ikie na å ikie å rä a å ngä nä tå kwenda gä tä o kä u wa må ico nä å yå nä twathura ambunge nä mathiä mbunge wathurä na kä ama kä kana tå kiuge kä ama kä a woya magå rå wathiä waingä ra mwena wa kä ama kä rä a gä gwä two na ndunoka kuria andu aria maguikeirie kura hapo ni haki hapo ni haki hiyo ni haki angikorwo ni urenda guthama kiuma kiama kiria gia gutwarire mbunge chonga kuri raia makwire ona ithuĩ nĩ twetĩkĩra kĩama kĩu angĩkorwo matingĩgwĩtĩkĩra ũguo tigana nao njokere rĩngĩ twarĩkia guthurana tungituika atä andå arä a twathura må ndå arä thiaga kå rä a mbunge orå rage å rä a kwenda wee gå tirä hä ndä mwario waku å gakinya na njä ra ä rä yagä rä ire rä u andå aitå nä magå rirwo kå rä a mbunge nä gwathiä gå ikarwo metha-inä ya gå cira å rä a bå rå ri å kå indo na tå tirä na må ndå metha-inä tondå andå aitå mainire ta thara rå cinä kana hwainä na nä kä tå rauga rä mbere ya twĩtĩkĩre gũikara thĩ twaranĩrie andũ acio marũgĩte kuuma kĩama gĩkĩ magathiĩ kĩrĩa kĩngĩ mambe macoke kũrĩ raiya maikĩrio kura rĩngĩ mekĩrwo hinya hau maragĩthire angĩkorwo nĩ harona kagĩrĩire nĩ tũratwarana na angĩkorwo ndũgwĩka ũguo no nginya weherere gĩtĩ kĩu tũke tũcarie mũndũ ũngĩ kũrĩ raiya gĩtĩo gĩa kura yaku no nginya gĩtwarwo mbunge harũ niĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia na mwamũkĩre ngeithi cia uhuru imwamukiraga cia uhuru na nä atuoroteire må thuri å rä kå agä atä å yå nä tå twarithia na indo iria tå nyitä ire me hamwe rä a marä na ngeiri noyo ngä hota gå cikinyia gacagua araheanire onda netagwo gaciethera araheanire onda anake manyitwo atä nä arä u nä guo kana tiguo gutire mwanake ukiraga guthie kunywa njohi no agikorwo ni aga wa ni aguthie kumenywa niguo kana tiguo aga wa ni aguthie gwika atia kumenywa turenda mbeca ciuke guku gwitu niguo anake magie na wagwe na agwika ithuĩ tũtikoragwo turi arevi hii imecherewa sasa wewe umecherewa na hiyo to hiyo nĩ tũratwarana ũyũ nä kå raheanirwo onda irabu ihingwo irabu icio ikĩhingwo ũmenye kũrĩ andũ mandĩkĩtwo kou na kũrĩ andũ mathomithagĩria ciana kũ kũu kũrĩ andũ marutaga mũtu wao kũu thĩna witũ ti irabu thĩna witũ ti anake mokĩraga kũnyua thĩna witũ nĩ kwaga gwĩka tondũ mbeca iria ciũkaga gũkũ gwitũ ciumĩte thirikari nene itiganaine na iria iheanagwo kũrĩa kũngĩ na nĩkĩo ciana kũrĩa irareheirwo basarĩ makarĩhĩrwo ngiri mĩrongo ĩna na mundu akarĩkĩrio nginya university ne yomaga na meri ma 50 na ngiri igĩrĩ cia matano twenda handu hau hathere mwakoge kana mĩaka ĩngĩ guka ciana na nacio atweka cia guthie thukuru ireheirwo ne thirikari ta ũrĩa kũrĩa kũngĩ kũrekwo tũthikĩrĩria ũrĩa tũrerwo nĩ baba twa koigwa baba haha ne tũkundĩtio ruwe na ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ gaciethera nĩarĩkirio era nake mĩaka ĩrĩa ĩroka ũcio woire gĩtĩ na njĩra ya dirisha arĩ na arĩa orotete agakorwo nao ithuĩ tũrĩ arĩkĩrie wĩra ũkĩrai twĩcirie tũgũtigwo haha ta irimũ ta andũ matathomete tũkĩragwo atĩ andũ nĩ a maumau maumau ihana andũ njuria matũ gũkũ kũrĩ mo maumau wacurĩtie matũ aragĩtwĩra ndeto cia maumau marwagĩra ihoto icio tigũthiĩ gũtũruma ruga ovyo ovyo kwa hivyo mi nasema ni asante sana baba kwa kuja hapa thank you bwana wairia kwa kupanga hii mkutano tunashukuru na tutapanga kule kwingineko kama vile Derito Mulevi amesema ni kwamba kesho tuko Nyahururu na mkutano kama huu, ili sisi pia katika Mount Kenya tuanze kuongea pamoja na kuelewana tunaenda wapi, kwa sababu Kenya ya kesho itakuwa tofauti na ya leo, na kama sisi hatuko kwa hii meza, basi tutaachwa nyuma kama vile tuliachwa ile miaka ishirini na nne ya Moi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu ambariki. Asante mheshimiwa. Dakika moja, mimi sitaki kuongea sana ili tuite naibu wa baba lakini kuna kitu kimoja nataka kusema. Uhuru si mjinga. Uhuru sikoja kidogo. Uhuru ni Mkikuyu, na kuna ile mambo ya Wakikuyu walikuwa wamekubaliana na baba. Ujiulize, tangu uchaguzi Wakikuyu fees, tunaweza kulipa fees? Hatuwezi kulipa fees kahawa hakuna pesa, majani hakuna pesa, kazi mtaani hakuna. Tujichunge sana, kusiwe na Wakikuyu wachache wanazunguka kama wachawi wakituuzia mambo na nyumbani tunaumia. Sasa nimuite naibu wa baba Madam Martha Karua. ye Murega. Your Excellency Raila Amolo Odinga, wezangu viongozi wa Azimio na mwenyeji Mwangi wa Iria, Governor Emeritus, pamoja na Kamau Mwehia na wale wote mumeandaa hiki kikao. Hamjambo. Umuthi ngwamba kumwariria gigicugu kinini ngicoka kuthi kithweri ndimwire ni muthenya wa bata tondu thirikari haramu ya ruto ikoretwo ikigiria micemanio teno thiini wa gicigo kia mount kenya tondu mangienda gutuike andu a mount kenya ni abunu ni re ciana ciao ni irathoma matina mathina na wira wao no gukungwira thirikari muri eganiru mure abonu ciana cianyu isawa mwe sawa twi guku kumuvingura tunua tondu mauti kenya ni avinge ndwi ni ta bindi ya ati mundu angiaria ni kuringwa kiongo wakati kulikuwa na maandamano kila mtu akipeana notisi akiwa mlima kenya alikuwa anafukuzwa na polisi wanaenda nyumbani kujaribu kumshika, na siku ya maandamano wanapeleka polisi wengi kuzuia maandamano. Hiyo ilifanyika Kirinyaga kule Kiambotogo, wakati vijana walipeana notisi. Hiyo ni kuona ya kwamba wanazuia watu wa Mount Kenya kutoa sauti zao nimugwitikira gwikirwa Kenya nimugwitikira kunyitwa tunua mimi nasema hii ni ya kufungua vinywa vya watu wa mlima Kenya, muweze kujieleza vile mumeelezea leo, muwe na uhuru wa maandamano kama maeneo ingine Kenya. Na niseme hivi, mumeelezewa vile kura ziliimbiwa. Unaweza angalia wone ati no kurega na rimwe irathamwe mwena ũyũ igekirwa mwena ũyũ ũngĩ we wĩyũrie tũkura tũnini ta tũu no tũtũbe thĩna i want to remind you that we had over 33000 polling stations so when you mess with 100 votes as little as 100 in a polling station or in all the polling stations of Kenya, you end up with over 3 million votes. Nemwanyita itondu wavota kwiuria kuregana no ikithukie kuregana pa polling station thä wa polling station ngiri mä ithatu äthatå kura ngiri mirioni cigana nä mwanyita hatusemi ziliimbiwa kwa kila polling station lakini kwa polling station nyingi na ndivyo kura za baba zikapunguzwa na over 2 million votes nitwanyitanira mimi nataka kusema kwa maisha hakuna mtu wa azimio na wa uda bei ya unga ni moja kwa kila mkenya na kwa hivyo nazungumzia watu wote uwe wa azimio uwe wa, yu, wa kenya kwanza mimi nakuambia tazama uangalie kama serikali inatenda haki kwa na uchumi. Nani ataweza chakula ya kutosha kama unga ni zaidi ya mia mbili? Si kila mtu anatezeka. Kama pesa ya shule ya kusaidia Wanakenya imepunguzwa, ni kusema mtoto wa maskini hawezi kusoma. Ruto mwenyewe amesoma na pesa ya kodi ya Wakenya HELB wakati alikuwa university, na pia sisi tumesoma na pesa yenu. Kwa nini ukose kuweka pesa ya kutosha ya help watoto wa wanyonge wasome vile wewe ulisoma? Kwa nini uondoe pesa ya subsidy ya chakula ilikuwa imewekwa kwa bajeti, muende mkanunue magari ya kifahari wewe na wenzako, Wakenya wakilala njaa? Kwa nini uondoe pesa ya kusaidia watoto wetu shule, wewe muende safari za ng'ambo na delegation kubwa na marafiki zako, watoto wetu wakikaa nyumbani. Hiyo ni haki. Sisi tunasema ukiona sisi viongozi wa Azimio tuko nje, tunasema lazima unga ipunguke mpaka shilingi mia moja lazima uh, be, gharama ya maisha irudi wapi? Na kurudi chini ni kusema bei ya petroli irudi wapi? Ni kusema wazazi wasaidiwe na pesa ya shule, support for education irudishwe mahali ilikuwa. Ni kusema pesa ya matibabu irudishwe mahali ilikuwa, ndivyo mnyonge asikufe bila dawa kwä må ndå å kenaga rä rä a arwarä te akaga ndawa kana må rwaru waku agä te gå tangä kä rwo thibitarä-inä mimi nataka watu wasikize hii si maneno ya azimio na uda ni maneno ya maisha yako wewe utakuja kuambiwa ati kama wewe ni wa kk wachana na azimio utawachana na azimio bado utalala ja utawachana na azimio mtoto wako atakaa nyumbani kama sasa wamekataa kupatia counties pesa kwa mwezi zaidi ya nne. Si hapa ni county ya KK ya Kenya Kwanza, si gavana ni wa Kenya Kwanza, amepatiwa pesa. Kila mtu anaumia, hakuna kaunti imepokea pesa, na pesa bado serikali inaokota kodi kila siku, kila mwezi, mwezi wanachukua 175 billion wa sasa wamechukua kodi ya trilioni moja na nusu na wamekopa nusu ya trilioni. Kwa hivyo wamekuwa na trilioni ngapi? Mbili. Hiyo pesa imeenda wapi kama wananchi hawajapatiwa huduma? Usidanganywe mambo ya mbolea fertilizer. Mimi nataka wakulima ni wangapi hapa? Mikono juu. Ni karibu kila mtu wangapi wamepata fertilizer kwa ukweli tafadhali kama umepata tunaambiwa mambo ya mbolea na hiyo mbolea tumekuja kugundua ni scandal 15 billion has been wasted on subsidies for agriculture watu wamekuwa matajiri ile wakati wewe unalala njaa ukiambiwa ungojee fertilizer mimi nasema hata kama wangekuwa wamekupea fertilizer lazima pia wapunguze chakula sababu ile tumepanda sasa hatutaipata until 3 to 4 months na yule mnyonge si utakuwa umekufa njaa sasa niingie mambo ya saba nilitaka kukuonyesha shida ni kwa kila mkenya uwe wa mlima kenya uwe wa huko sugoi uwe wa kila mahali au nafikiria Sugoi ni kila mtu ameshiba? Wale hawajiwezi wako na shinda kama wewe, na hiyo ni mambo ya ukweli. Kwa hivyo tusigawanywe kwa misingi ya kikabila, tusigawanywe kwa maeneo. Shida ni shida, na kama uongozi ni waharamu ni waharamu kwa kila mtu. Kwa hivyo tuwe na jukumu la kuona Kenya imepata uongozi ule tunahitaji. Kwa nini tuseme saba? Nataka kuwakumbusha 2007 tukawa na furugu baada ya uchaguzi. 2013 kukawa na shida, ikaenda kotini, koti ikakosa kutenda haki. 20, 2007 tulipata ile serikali ya nusu mkate. 2017 kukawa na shida, koti ikaona kweli uchaguzi ni wabadia ikasema urudiwe, lakini koti ikakosa kureke, kusema IBC irekebise makosa kabla ya kurudia. Kwa hivyo baba akakataa kwenda kwa kichinjio, akasema haendi kwa hiyo uchaguzi, haki haikutendeka. 2022 tumeibiwa tukiona mchana pale Bomas, sababu kimeumana wakati wa kuhesabu. Sasa nauliza, tutaendelea tukilia kila mwaka uchaguzi ni mbaya? Tunataka hii mambo ifike kikomo, na kufika kikomo ni kusema fungua, tujue ni nani alishinda na ni nani hakufanya nini. Already tuone ni whistleblower ni baba alishinda, lakini sisi hatuna tutirehũra gĩthũri tũrauga atĩrĩrĩ we etekia bingura saba open the saba kama mkate ni yako tutakuangalia ukikula hatutasema chochote kama ni yetu utaenda kwenu sigoi wewe tumekubaliana hakuna mchezo na wale wanasema tunataka handshake alichaguliwa na huyo huyo Ruto, sababu Ruto hakuondoka kwa serikali mpaka siku ya mwisho, hakuondoka kamwe. Kwa hivyo baba sio mtu wa kwenda kuomba mkate ya wenyewe, ako na utulivu, anangojea saba tujue mkate ni ya nani. Nitwanyita ndradwa itu. Kwa hivyo nikimalizia niseme hivi, tukubaliane ya kwamba Hatutakubali kamwe kutishwa, ndivyo tuogope kusema ile iko kwa roho zetu. Nĩ mũgwĩtĩkĩra gwĩtigĩra? Vijana mpo, mpo. Hiyo wakati wa kutetea vyama vingi, nilikuwa ndani ya hizo harakati, nilikuwa kijana, I was a youth. Wewe kijana ya leo, amka upiganie nchi yako vile tulipigania nchi yetu juzi nä twanyitanä mwikuo nä sasa bila kupoteza bila kupoteza na msiwe na hali ya, ya kusema oh, nikifanya hivi nitafungwa, nikifanya hivi itafanyika nini. Mimi nimesema nafuata ile wimbo wa kijana kama nyinyi Juliani, ile inasema niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawa. Wacha tuimbe hiyo basi vizuri. Niko njaa, siyesi karanga, hae hae, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kusa sura, wataki kusa sera, udugu ni kufana Sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yaki. Asanteni sana. Sasa mujipe nguvu, safari ni ndefu, lakini ni lazima tufike. Bila kupoteza wakati, niwaitie kinara wangu, mtetezi wa wanyonge wa Kenya, rais wetu Raila Amolo Odinga. Haya Murang'a hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Ah, asanteni ah, sana. <laughs> Tuna furaha sizo na kifani kufika Murang'a siku ya leo, na nina furaha kuona nyinyi vijana, kina mama na wazee kujumuika hapa katika hiyo kumbi hapa Murang'a. Nataka kutoa shukrani kwa gavana mstaafu rafiki yangu Mwangi wa Heria. Yeye ndiye alinitumia mimi ujumbe akaniambia naona wakati imewadia ya sisi sasa kurudi upande hii. Nika, nilikuwa huko Mombasa, nikamwambia nitakuja, tutakutana. Tulipokuja tukakutana na yeye, akaniambia mimi yeye nataka tujiunge pamoja, turudi kwa kiwanja. Basi nikasema tuendelee. Wiki iliyopita tulienda naye katika mkutano kule Kamkunji, Nairobi. Yeye kule akaongea na Wakenya na akasema maneno ambayo amerudia tena hapa ya mambo ya Kenya Incorporated, ati Kenya ni kampuni. Kuna wengine wana hisa, wengine wana hisa mingi zaidi, wengine wana kidogo, wengine hawana chochote yuhoi hai hawindi akasema kama wengine hawana kama sisi basi sisi tunafanya nini kenya situhami situhami alile hiyo swali sasa tulisema tutakuja hapa kusikiza kusikia viongozi wa mrangu wakiongea na nimeketi hapo kwa makini sana nikisikia wale wa vijana wale wazee na wakina mama wakiongea, ilikuwa ni kama mgonjwa ameenda kwa daktari. Kenda kwa daktari sema wao, oh, kichwa ananiuma, tumbo ananiuma na kadhalika, daktari asemi ya kwamba kwenda pale nidunge wewe sindano? Hapana. Anamwambia leta mkono yako, sanashika mkono eh? Alafu si anachukua ile kipima kipima ini anaweka kwa sikio hapa, fungua shati, aweka anapima kiherehere yako <laughs> sio eh? Alafu anakuja kitu kingine, anafunga mkono yako hapa anapima vile damu inatembea, sivyo? Ile anaweka kwa mdomo kipima joto ili ajue joto yako namna gani. Saa ingine anasema tutoe damu, sinatoka na damu. Chukua hii kikombe kwenda pale, leta mkojo wako, sio mpaka apime ndio ajue ile kitu inadhuru wewe. Maana yake inaweza kuwa anakupatia dawa ya malaria Nawe ni mtu wa ukimwi, sivyo? Sivyo? Ndiyo sababu sasa tumesikia, tumejua shida ya wakulima wa majani chai, shida ya wakulima wa kahawa, shida ya wale wakulima wa maziwa, sio? Tunajua hiyo shida ya watoto ya vijana hapo, sio sio? Mpaka ujue. Sasa mimi nimesikia kwamba kazi hakuna kwa vijana wale wakulima wa kahawa. Sasa bei imerudi chini na hata hii gharama ya mbolea bado imepanda juu na kadhalika. Walikuwa wanapata mia moja na ishirini imerudi sasa sabini, sio na majani chai. Wale vijana wanakaa hawana chochote, kazi mtaani ambayo ilikuwekwa wakati ile sasa hakuna. Sasa mtu mwingine anakuja anasema vijana waache kupunya pombe, washikwe. Vijana wanakunya pombe kwa sababu hawana kazi, sababu hawana kazi. sivyo? Hapana, shika mtu atiye amekunywa pombe, pate kazi, sipate kazi, pate kazi, atawacha pombe lakini kama hakuna chochote cha kufanya atafanya nini? Si apige pegi tu, ili asahau shida yake, sio? Kwa hivyo mimi ninataka kuambia jamaa wale hawaelewi, hawaelewi shida ya Wakenya. Sasa sisi tulisema ati tunataka kubadilisha hali ya maisha ya Wakenya tulisema mambo mengi ambayo tulisema tungefanya, lakini hawa jamaa vilevile walitoa ahadi. Wakati ile walikuwa naongea mama mboga, ati yule hasla e, yule mtu wa chini, yule bodaboda na kadhalika, tulisema namna naye ati chini juu, chini juu watu msazi anasema haya yote. Siku hizi mnasikia hiyo lugha tena? Kumbe hasta mnasikia tena? Ati hasta fund. Napewa mkopo wa shilingi mia tano. Shilingi mia tano naweza kuanzisha naye biashara. Shilingi mia tano naweza kuanzisha biashara. Eh, yote yalikuwa ni porojo. Ahadi mingi zaidi hadi nikiweka Biblia chini bei ya, ya unga itatoka mia, mia mbili na, na hamsini itakuwa shilingi sabini. Imefanyika. Wanasema tio tulipata hazina tupu, kulikuwa hakuna chochote. Serikali ya handshake ilimaliza pesa yote. Nauliza, handshake iliunda serikali gani? Raila alikuwa na waziri ngapi katika hiyo serikali? nilikuwa na waziri permanent secretary, hata hata kazi nilikuwa naye, sikuwa na chochote. Mimi Niliambia uhuru, ile kitu muhimu tutafanya ni kwenda kuuliza Wakenya maoni yao bila wanataka mabadiliko tufanye. Tukaunda tume jopo kazi ambayo iliuliza maoni ya watu ikaja kaandika ile ripoti ilikuwa inaitwa BB BB sio BBI ilisema mengi zaidi tulikuwa tunataka kufanya. Moja yao ilikuwa ni mambo ya one man one vote one shilling, sio one man one, vote, one, shilling one man one si tunasema namna hiyo nasikia siku hizi wao wanaongea hiyo maneno hiyo maneno ilikuwa ni kana mahakamani si wakastop hiyo mambo ya BBI sio wamesahau wali sasa wamesahau kabisa mambo mengi ambayo walikuwa wanaahidi ingine walikuwa wanasema ingine walikuwa wanapinga yote wamesahau hawa watu wako na sahau sana ni, ni kama yule mnyama ni kama yule mnyama tendawili tendawili tendawili kuona anaona lakini kusikia hasikii ile kwa kigongo huyo ni nani huyo ni nani ni nani mmeshindwa unipatie mimi mji basi, nichukue Murang'a, si Murang'a? Hiyo ni yule mnyama anaitwa burukenge. Halo, halo, unajua burukenge? najumrukenge kenge yule mnyama anafanana na mamba, sinajua yeye yeye ana, anaona na macho lakini asikii mpaka achapwe kiboko ndi asikie, mpaka achapwe kiboko. Sio hawa jamaa wanataka kiboko ndio watasikia. Sasa sisi tulisema ati wakenya walikuwa na shida wakati ile na shida hiyo iko mpaka waleo wengine anaambia wewe ya kwamba walipata hazina aina chochote mimi nimeshakuwa waziri mkuu ya, ya jamhuri ya kenya najua vile serikali inaendeshwa tulipoingia kwa serikali na kibaki tulipata kama hakuna chochote huko lakini serikali inakwanga pesa unarogota mwezi huu unatumia ile ya mwezi ju, ju, juzi mwezi jana inatumiwa sasa ile ambayo narogota mwezi hii itafanya kazi mwezi ambayo itafuata ya kesho naliona namna hiyo na yale tulifanya na ile reforms tulileta katika serikali pesa ikianza kutoka pesa ilianza kutoka tunajua pale kuna mianya pale ambayo inavuja hata ukiorogota namna gani lakini kama usipoziba ile shimo hiyo pesa inavuja tu inavuja tu Tulikubakia na kibaki tuzipe hapa tuzipe hapa zipe hapa basi pesa ikaanza kujaa ikaanza kujaa ikaanza kujaa baada ya mwaka mmoja mwaka ya pili baada ya miezi sita tukawa siku na pesa mingi tukaanza sasa kufanya miradi yetu. Mimi nilizuru mpaka leo hii nimekuja mambo ya barabara. Si mimi nilikuja kuangalia mabarabara hapa. Si nikaanza kujenga mabarabara. Si mimi nilianza. Maana yake nilikuwa nimepata nimepata pesa. Miezi sita ingetosha. Lakini hawa jamaa hata kama hawajaingia ndani huko, barua ilitolewa juzi na wale waziri wa fedha Ukuru Yatani imeandikwa na Gachagua anataka bilioni moja na, na nukta tano ya ofisi yake ya kununua ati fanicha sijui nini hii hapa na pale. Ruto ananunua magari na gari, Uhuru aliwachia magari mingi zaidi ambayo hazina kazi. Ati Mudavadi anawekewa eh, ofisi hata ya bibi yake ya bibi ya Gachagua, sinajua Hawa watu hawajui kuendesha serikali, imezidi kuvuja. Hata Uhuru alipokuwa pale alikuwa na rogota leo na kesho anatumia. Hakuna siku moja ambayo wafanyikazi wa serikali walienda bila mshahara kwa wiki tatu. Hakuna wakati yote ambaye county, serikali ya county zilikosa kupata pesa kwa miezi tatu ilikuwa ikikosa mwezi moja, ya pili pesa inakuja. Sasa serikali ya counties hawajalipwa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Hata akiendelea namna gani, wasipofanya ile, ile mbinu hawatakuwa na pesa. Sisi na Kibaki tulijua uchumi ukianza kupanuka na ndio kaanza hizi miradi kubwa kubwa ambayo tunaziona zote ile Thika Highway si tulijenga, zile mabypass za Nairobi si tulijenga, hata hii ambayo inajengwa sasa, hii ambayo inatoka Thika mpaka Pinda kule Marua, yote mimi ndio nilichora, mimi ndio nilichora, na ilikuwa ingine ilikuwa ingine ipite kule nje piti Sagana, nyingine pitie kutoka huko Kenol, alipitia hapa Murang'a, shikane kule Kisagana, ikielekea kule upande wa Nyeri, sawa sawa, iende mpaka na Nyuki. Haya yote sisi tulipanga, lakini hao jamaa wali ujue ile mpango, wamekuja na mambo yao wenyewe hapa na pale, ati nini, hata hiyo mambo inasikia ya, ya mahindi hiyo mahindi ambayo nasema wameleta hiyo haijaletwa na wale watu ambaye wana makampuni ambayo yanajulikana, ni wale watu yao wale wale wale wale. Hiyo hiko commission ambayo itachotwa pale, bei ya mahindi haita, munga haitarudi chini. Hawa jamaa hawawezi kuendesha serikali kwa njia ambayo sio ya magendo. Kazi yao ni magendo peke yake. Sasa sisi tumesema tunataka kuona kama Kenya inaendelea vizuri vile tulikuwa tumepanga. Ndio sababu tumeweka masharti manne. Kwanza tumesema gharama ya maisha irudi chini, bei ya unga irudi shilingi mia moja kwa, kwa mnaunga mkono, mnaunga mkono. Pili tumesema mambo ya sava sava sava ifunguliwe, sifunguliwe? Unaunga mkono, unaunga mkono. Tatu, tumesema hatutaki Wakenya warudi tena kwa uchaguzi, baadaye inabadilishwa. Mliziona siku ile ya kutangaza matokeo kule Bomas of Kenya, simuliona sarakasi Tume ya uchaguzi kulikuwa na wanachama saba. Wangapi? Si saba. Sasa Chebukati na wawili wakatoa kusema matokeo, wanasema hii, wanne wanasema hapana, hatukubali na matokeo ya Chebukati. Si walikataa? Si walitoka? Si walikaenda kule Serena Hotel wakakanusha hii matokeo ya Chebukati? Sasa hiyo tume ya uchaguzi ilikuwa na wanachama saba, hawezi kuwa sita, hawezi kuwa nane, hawezi kuwa kumi, mpaka iwe kwa kimombo inaitwa odd number, ili ikiwa kama tofauti ya maoni hakuwe na ni hakuwe na sari. Sasa watatu wamesema matokeo moja, wanne wamesema la, tatu na nne, ipi kubwa zaidi? ipi kubwa zaidi? Tamara, hii hesabu ambayo tumeona ati tatu ni kubwa kushinda nne. Atabukati na wawili wanashinda Jerera na watatu. Tumeona haya kama wale wanne walikataa, na kwa kukataa kwao sasa wametolewa kwa kazi, wamefutwa, wamepelekwa nyumbani. Tumesema kama tunataka kujua haki wale wanne warudishwe kazi, sawa sawa, warudi kazi, alafu tukubaliane vile sisi tutabadilisha tume ya uchaguzi ili ya uchaguzi ingine ikija tena kusiwe na hii shida tena. Tunataka IBC ingine iwe hapa Murang'a County County, na matokeo ambayo imesaba eh, Murang'a County inakuwa final. Tuelewana vizuri? ingine ya Kiambu, ingine ya Nyeri, ingine ya Kirinyaga, ingine ya Nyandarua, Laikipia na kadhalika, ziwe arobaini na saba. Wakati huu Bwana Chebukati ameshindwa kutoa matokeo kuchapisha kwa Kenya Gazeti, manake yote ambayo alitangaza ni bandia. Hajatangaza matokeo ya uchaguzi kulingana na sheria kila constituency hajafanya. Tumelana vizuri? Alafu tumesema tunataka ili mabadiliko tulipendekeza katika IBC e ili kwa BBI ya kusema one man one vote one shilling irudishwe. Mnataka namna hiyo? Mnataka namna hiyo? Ngapi anaunga mkono nione hapa tena? Eh. Sasa tumesema hiyo baba eh. Si, sisi tulisema sisi tulitoa ahadi. Kwanza tulisema mambo ya elimu, tulisema tunataka watoto wasome bure sinasema namna hiyo, na, na tulijua pesa ilikuwa inatoka wapi. sinasema namna hiyo, alafu tukasema wale ambaye hawana chochote pamoja na wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana, wajani au wale single mothers, tulisema tuwapatie msaada. Si namna hiyo, sivyo? Sivyo? alafu kwa upande ya matibabu tulisema baba care. Baba care. Si baba care. Ili watu waweze kupata matibabu hata kama hawana pesa. Tulisema haya ili watu wetu wote wapate huduma wakati wako wagonjwa. Tulisema namna hiyo. Kwa hivyo yale yote tulikuwa tumeangalia na tulikuwa najua pesa itatoka wapi. Hawa jamaa walikuwa natoa ahadi, lakini walikuwa hawana nia ya kutimiza yale ahadi. Ilikuwa tu nilimwambia nyinyi, hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Sasa nikitaka maliza sasa, si nyinyi kwanza, nalete nyinyi salamu kutoka kwa watu mbili Uhuru Migai Kenyatta. Pili, Stephen Kalonzo Musyoka. Watu wananiambia bibi, nikipika hapa nilete salamu zao. Sisi tunataka tutembee pamoja. Baba, nataka nyinyi wote tutembee pamoja, tukitoka hapa tunasema tunataka kuona kama wakenya wote waniunge pamoja jamaa wanaongea juu ya mambo ya ati mtoto wa maumau mtoto wa maumau sasa jamaa mimi sijui kama yeye anajua maumau ilikuwa namna gani maumau mimi nilipeka wakati wa hali ya hatari ilikuwa ni mbaya sana wakati hiyo ilikuwa redio inatangaza kwa Kiswahili ati Wakikuyu, Wameru na Waembu ni watu hatari. Ukiona moja, piga ripoti kwa polisi mara moja. Eh? Walikuwa wananyanyaswa kule kwetu. Kuna kisiwa ndani ya Lake Victoria inaitwa Mageta. Maumau walikuwa nafungwa huko, hata wazee Warurukanja marehemu walifungwa huko Mageta na walikuwa natesa kweli kweli. Tumeona haya. Hiyo ndio sababu Jaramogi alipokuja katika bunge, Jaramogi ndio alipeleka mswada kwa bunge kuangaliwa kwa hali ya hali ya, ya, ya, ni, ya jela vile mama walikuwa na teso ndani ya jela kule Hola, kule Manyani, miti na kadhalika, ndio wakaongea wakasema ya kwamba maumau ilikuwa ni liberation movement na wakapiga ni mpaka Kenyatta akasema Kenyatta ndiyo kiongozi ya watu wetu, yeye na wale wote ambao walifungwa wakati hiyo. Bwana Bwana Gikonyo Kiano ambaye alikuwa mbunge wa hapa Murang'a, ilikuwa inaitwa Fort Hall, ali, ali nini alimkataza jana mmoja akasema hapana wale walikuwa viongozi wakati ile lakini sasa si ni viongozi Kiano opposed Jaramogi and he was the representative of Muranga here baadaye watu wa Muranga wakatoa taarifa wakasema wanaunga Jaramogi mkono kule Eldoret wakasema tunaunga Jaramogi mkono na Mombasa na kadhalika ndio Jaramogi kaanza movement inaitwa Uhuru na Kenyatta. Uh, no, wengine no, wakasema Jaramogi alikuwa anasema Kenyatta na Uhuru, wao walikuwa wanasema Uhuru na Kenyatta, tupate uhuru kwanza, alafu Kenyatta atolewe jela. Jaramogi akasema pana, is not Uhuru na Kenyatta, is Kenyatta na Uhuru. Kenyatta afunguliwe ili atuongoze kwa uhuru. Tuelewana vizuri? Kwa hivyo yule jamaa ambaye naongea ati yeye ni mimi mtoto ya maumau hajui wakati shida ilikuwa mbaya kabisa katika taifa hii, Wakenya waliungana pamoja, Wajaluo, Wakikuyu, Wakamba, waluhia wote walikuja pamoja, kwa sisi tumesema tunataka Kenya iwe kitu kimoja. Hapana, leta siasa ya ukabila ya ubaguzi. Raila ni wadui wa Kikuyu. Wakati wa giza tena chama moja, mimi nilikuwa pamoja na Kenneth Matiba na Charles Robia, nilikuwa nakujaga hapa hapa Embassy House kwa Matiba, nakaa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni. tuliposema kama ni mbaya ni mbaya, kama ni mbaya ni nini? Mimi na Matiba na Robia tukasema tutafanya mkutano kule Kamkunji, tuulize Wakenya kama wanataka multiparty au hawataki. Nyayo walisema haiwezekani, itachukua miaka mia moja kabla Kenya hajakuwa multiparty. Basi tukakaa na Matiba tukubaliane, wewe chukua wale watu matatu yote, wasanye watu walete kule Kamkunji. Mimi nitaleta watu wa Gor Mahia hapo kwa Kamkunji, tutaenda tutasema, wapende wasipende, tutafanya nini? Tutaenda basi. Ilikuwa ni saba saba ilikuwa ni hivi tarehe saba mwezi wa saba, kufika tarehe mbili Matiba na robia walichotwa wakupeka ndani. Tarehe nne baba akachotwa pelekwa ndani, tulipelekwa ndani eh? Tuliwekwa ndani wakati hiyo mpaka Matiba akapata stroke huku ndani, robia vile vile akapata majeraha huko ndani ya detention, karibu sauti yake sio wakati huo huyu bwana Gacheta alikuwa dio ya bwana Nyayo, si alikuwa dio ya Nyayo, alikuwa dio ya Nyayo wakati tulikuwa tunapigana na Matiba na Rubia na wale wengine. Kwa mimi nimekuwa pamoja na Wakikuyu tangu zamani. Isitoshe, walipokuwa tumegawanyika katika upinzani, nani achukue Nyachaya nataka, Saitoti nataka, Wamalo nataka, Kalonzo nataka, Mujawiri nataka. Mimi ndio nilisema Kibaki tosha. Kama nilikuwa mimi sitaki wa Kikuyu, sikujua Kibaki ni Mkikuyu, sikujua, sinijua lakini nilisema Mkikuyu ni Mkenya anaweza kuongoza kama watu wengine, sio? Kwa hivyo hii jamaa ambayo nasema Raila ni adui wetu, adui, mimi nilifanya kitu gani? Fanya kuna makosa nimefanya? Tufanye vile vile, isitoshe mimi niko hapa na adhoni eh, adhoni adhoniwa mtoto yangu Junior bibi yake ametoka hapa hapo Kandara. So, na mimi niko na wajukuu wawili hapo. Fidel vile vile bibi yake alikuwa anatoka huko pande ya Kiambu. Kwa hivyo nikikuja hapa mimi nakuja kwa dhoni. Si mimi nimedhoniwa. Si mimi nimedhoniwa. Sivyo? Kwa mimi nataka kuambia nyinyi tunataka tuungane pamoja. Mko tayari? Mko tayari? tutembee pamoja, tutembee pamoja. Ngazi nasema tutembee pamoja, ndio ni mkono hapa. Vijana msilale, vijana msilale, bado mapambano, mapambano, mapambano Mado mapambano, mapambano, mapambano. Baruma pambana mama mama musilale. Hello? Hello? Hello? Hello? Niko hapa na wengine mimi nataka wasalimu nyinyi. Kwanza niko hapa na waziri Eugene Wamalwa, gavana Ambesa Oparanya na Mheshimiwa George Wajakoya. Eugene aanze karibu. Asante, asante, asante. Hebu tusalimiane hewani watu wa Murang'a, adu wa Murang'a muriega muriega rigi ngai nomwega indashudhe. Asanteni sana kutukaribisha. Tulikuwa tumeelezwa tusikanyage Murang'a siku ya leo. Murang'a ni Kenya ama si Kenya? Ninyi watu wa Murang'a mlio hapa siku ya leo ni viongozi, you are not here by mistake. Uko hapa sababu unatambulika kuwa kiongozi na umekuja kwa mkutano wa viongozi, na mumeonyesha uongozi bora katika Murang'a kama ule ulikuwa wa Kenneth Matiba. Sababu kuna wenzetu wa Kenya Kwanza ambao wanataka wafanye Kenya hii iwe a police state. mlikuwa mnasema gari hitagwa ne mudu ne mudu yani ukienda kuwinda chui lazima uchunge sana ni nani unaenda kuwinda naye si ndio ukienda tu na mtu hivi hivi si anaweza fanya chui uwe wewe arudi akunyang'anye bibi lakini ukienda na shemeji si awezi wachilia chui kumalize si anajua nyumbani mambo yataharibika sasa leo tuna shukrani kuwa hapa siku ya leo, na imedhihirisha wazi Murang'a ni Kenya na katiba ya Kenya ina nguvu kuliko wale wako State House. Ninyi watu wa Murang'a mna nguvu kuliko wale wako wapi? State House. Yaani the power of the people is greater than the people in power. Tuko pamoja? Hilo ni jambo muhimu sana, mmeonyesha siku ya, mjipigie magofi jamani. sababu ile katiba Matiba na Rubia na Raila walipigania inasema Wakenya wana uhuru kwenda popote katika Jamhuri ya Kenya. Wakenya wana uhuru kuishi pahala popote, kuwa na uhuru wa fikira na usemi na kuja kukutana na watu vile tumekuja kukutana nanyi kwa nyumba hii ya Mother's Union hapa Murang'a. Tunawashukuru sana, na ile demokrasia wamepigania hapa Murang'a you have a special place in the history of the Republic of Kenya. Hapa ninyi mlikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa kwanza, the first liberation. Kuna Bildad Kagias anatoka hapa Murang'a, alitembea na kina Jaramogi na kina Jomo, wakafukuza yule mkoloni. So Murang'a you have a special place in the first liberation. Second liberation, Murang'a you have a very special place sababu ya ule mchango wa kina Matiba na Rubia. Wameenda, lakini ninyi bado muko na leo mmesema what Matiba fought for, what Rubia fought for shall never go to waste. Tuko pamoja? So hiyo ni sisi kuwashukuru, sababu ile demokrasia walipigania inasema hivi, democracy is about the people deciding, na Matiba alikuwa anasema let the people decide na watu wakiamua wanaunda serikali yao a government of the people by the people for the people hapa ndio nakubaliana na your first governor mwangi wa iria amesema haiwezi kuwa a limited liability company ya wawili ama wachache lazima iwe a government of the people of kenya for the people of kenya by the people of kenya tuko pamoja mnakataa mambo ya shareholding So leo tunataka tuwashukuru, tuseme asante sana, na vile vile tushukuru sana ule msimamo umechukua siku ya leo, sababu ugatuzi na usawa kina Matiba walipigania huko hatarini. Tangu Januari kaunti zetu hazijapata pesa. Gavana wenu Kang'ata, yeye ni mtu anasema, huwa anasema ukweli, na alikuwa rafiki wa Uhuru sana na wakati mambo yalikuwa haendi vizuri kang'ata aliandika barua hakuandika si aliambia uhuru kuna mambo kwa ground sio sawa sasa mambo kwa ground yameharibika wafanyikazi wa kaunti hii hawapati pesa yao wafanyikazi wa umma national government hawapati pesa yao mkiona mwangi wa iria mkimwona yeye bwana kang'ata mwambie aandike hiyo barua aambie rafiki yake ruto mambo kwa ground sio sawa bwana. Bwana Kang'ata, uambie Ruto pia tunajua yeye alipinga katiba hii wakati baba alipigania katiba hii, na ndio sababu tunamwita baba wa ugatuzi. Bwana Ruto walipinga hii katiba, wakapinga devolution, lakini leo tumekuja hapa na baba wa ugatuzi. Nimesikia juzi magavana wa mlima Kenya wa Kenya Kwanza pia wanaanza kulia sasa, wanaomba eti wasaidiwe pesa zao. Katiba ya Kenya inasema ni haki kaunti zipate pesa zao kwa mgao uliopitishwa na seneti na vile vile kwa muda unaofaa. So bwana Kang'ata, don't go begging Ruto. You must demand the right of the people of Murang'a County. Tuko pamoja? It is not a favor, it is a right na tunataka tuwaambie, kama wiki ijayo, si Ramadhani inaisha kesho, kama wiki ijayo kaunti hazijapata pesa, nataka nione rafiki yangu Kang'ata, magavana wote including wa mlima Kenya wawe Kenya Kwanza ama Azimio, wote wajiunge na baba, twende maandamano. Na maandamano si mabaya, watu wa Murang'a. Maumau waliandamana hadi wakatoa mbeberu hapa. Kina Matiba waliandamana hadi wakatoa section 2A, tukapata multiparty democracy, tukapata devolution. Leo tuko Murang'a kuambia watu wetu wakulima wa kahawa, majani chai, maziwa, kuna ahadi nyingi mlipewa. Mimi nilikuwa waziri kwa ile serikali ya Uhuru Kenyatta, alitoa mtu mmoja anaitwa Peter Munya, akamwambia Munya, enda angalia mambo ya kahawa majani chai, maziwa na mambo yote yana affect mlima Kenya. Simunya alikuja akafanya kazi na wakulima wa kahawa, bei nasikia ilienda hadi 120. Sasa nasikia hiyo bei imepanda ama imeshuka. Si, si mambo ya wakulima wa kahawa nalia hapa tukisikia, hata wa majani chai. Yule alipewa jukumu kwa serikali ya Kenya Kwanza in the executive order of William Samoei Ruto anaitwa Rigathi Gachagua. Sasa ndugu yangu, wakulima wa kahawa, ile mambo mnasema hapo ya kahawa, majani chai, maziwa yakiharibika, huyo jamaa anaitwa Gachagua must be answerable. Tuko pamoja na tunataka tufuatane na yeye kabisa hadi atende haki. Tuko pamoja? So sitaki niseme mengi, nataka niseme asanteni kutusikiza. Tumesikia shida tulizonazo Trans Nzoia na kule Western, kumbe ndio shida mko nazo hapa, si ndio? Na nimetembea na tuko na viongozi wametoka kule Western, tuko na bwana Oparanya atawasalimu, alafu bwana Wajakoya, alafu tuko na vijana kali sana hapa. Nataka nianze na gavana Oparanya aliyekuwa chairman wa all governors alifanya kazi nzuri sana na Wairia kutetea ugatuzi na ndugu yetu Mreithi. You did a great job for devolution. Unless we stand up, devolution is dying under the Kenya Kwisha government. Karibu ndugu yangu. Amjambo wote, nione jeshi la baba hapa, nione jeshi la baba. E, kumbe network imeshika wale ambayo nimekutana nao siku ya kwanza, mimi ni Wycliffe Ambesa Oparanya, nimekuwa gavana gavana kule Kakamega miula miwili kama gavana wenu hapa, lakini watu wa Murang'a nampenda kwa sababu nilikuwa napenda Matiba mnakumbuka siku za Fort Asili, Matiba alikuwa anafanya kazi karibu sana na Martin Shikuku, na Martin Shikuku alikuwa babu wangu na alikuwa mjumbe wa Butere miaka thelathini na tano kule Butere. Mimi natoka Kakamega, lakini kwangu ni Butere constituency. Wakati Martin Chikuka alitoka na mimi nikaingia kama mbunge wa Butere. Kwa hivyo nikisikia mambo ya Murang'a mpaka nititokeze nikuje mwenyewe hapa. Ndio kwa sababu wakati Wairia alikuwa gavana, nilikuwa nafanya na yeye kazi karibu kabisa. Hata mimi mwenyewe nilikuja kumtembelea hapa, na yeye akaleta delegation kule Kakamega lakini niliporudi hapa wakati wa kura nilikuja na baba hapa Mrang'a, tulikuwa na stadium hiyo ilikuwa inaitwaje wewe, Kihura. Tulikuja hapo na niliona Mrang'a tofauti kabisa. Wakati watu waliniona hapa wakasema, wewe Oparanya umekuja hapa kuleta Azimio, na sisi ni watu wa UDA. Nikasema kweli, nyinyi mmesema nyinyi watu wa UDA mnajua ukora wa watu wa UDA. Imefika wakati nyinyi wenyewe mumeona ile ukora wa UDA. Juzi nilikuwa na rafiki yangu kutoka hapa Mrang'a, akasema unajua, hao watu walikuwa wanakuja kwa makanisa wananunua mapasta na pasta akiamuka kesho yake anasema mba aliona Mungu, Mungu amemtembelea usiku, na hiyo Mungu amemwambia Ruto ndiye atakuwa rais. Ndiye anaambia wamama, anaweka pamoja wamama, na hiyo ndio ilikuwa mpango wa hapa Central. Na mnaona shida ile nyinyi mnayo hapa Central, na hiyo ndio shida hata kule kwetu iko hiyo shida hiyo njaa ambayo mnasikia hapa ndio njaa iko kule. Mmeona hao wameharibu mambo ya makanisa, wameleta siasa kwa mambo ya makanisa. Sasa hata ukienda kwa kanisa utaki kukaa huko, kwa sababu ile wanaongea ni siasa, lakini wenyewe mmeona. Ndio kwa sababu hao viongozi wote ambao wako hapa chini ya Raila Amolo Odinga wanatetea mambo yenu. Mnakumbuka wakati Kibaka alichukua serikali, na nilikuwa na bahati kuwa kwa serikali ya Kibaki nilikuwa waziri wa mpango katika serikali ya Kibaka. Wakati Kibaka alichukua, hukusikia Kibaka analia o oh, Moi aliwacha serikali mbovu, hakuwacha pesa, hakufanya nini, lakini kwa sababu hawa hawajui kufanya kazi yao, wanasema oh, watu wa Uhuru walipora mali, walienda sijui wapi. Kama mnajua watu wa Uhuru walipora mali ni wa Kenya, kwa nini msipeleke hao otini Hao hawajui vile serikali inaendeshwa. Ndio kwa sababu tuko mahali tuko. Mambo ya kilimo ile mmesema hapa imeenda chini, mambo ya biashara, kwa sababu nyinyi watu wa Murang'a mnapenda mambo ya biashara. Hakuna biashara nyinyi mnafanya saa hii. Nyinyi mngekuwa saa hii kila mtu na elfu sita ile baba alikuwa anasema elfu sita kwa mfuko, mngekuwa na elfu sita mungekuwa mnalia ile mlikuwa mnalia, saa hii mungekuwa kila mtoto wenu ako katika shu, shule, kwa sababu babu kuwa anasema elimu ni abu. Wewe ungeweza kupeleka mtoto wako katika kila hospitali akiwa mgonjwa na wewe mwenyewe, saa hii mpaka ufanye malipo, na hata ukienda kwa kwa hospitali yenyewe hakuna madawa kwa sababu hakuna pesa ambazo zinakuja katika kaunti. So shida imekuwa nyingi, ni uamuzi ni we, uamuzi ni nini? Mmerefuka au bado muko pale pale mlikuwa? Nione wale wamerefuka, wale wamerefuka. Asanteni, Mungu awabariki. Asante bwana Oparanya. Na Oparanya alikuwa amesema pesa isipokuja you shut down the counties. Ulisahau kidogo magavana kuwapa advice, na tena ni watu tumepigania ile mambo ya one man one vote, si tunataka usawa. Sasa nataka niwaletee jamaa kutoka Western. Unajua huko sisi tunalima mahindi, si ndio? Na tumesikia unga inashuka, walisema last week itashuka this week. Hapa Murang'a unga imeshuka, imeshuka kweli? Sasa tunawaambia tunangoja by next week, kama ijashuka, maandamano yaendelee asiendelee? Muko tayari tufanye maandamano, tuweke pressure unga ushuke? Lakini nasikia wamekimbiza mahindi, yamefika hapa Mombasa. Tunataka tujue, and we want a full disclosure from the government of the Republic of Kenya because they owe the people of Kenya duty of care. Lazima tujue hayo mahindi yametoka wapi, lazima tujue quality ya hiyo mahindi tujue kama GMO ama si GMO, si ndio? Ama nyinyi mnataka mletee vitu ya sumu hapa? Lazima serikali declare ile mahindi imefika Mombasa, is it GMO or non GMO? Tuko pamoja? Na huyu Wajakoya ako na maneno, wacha akuja awambie, amestudy mambo ya GMO kabisa. Karibu Wajakoya, karibu karibu. Open on the best and I don't care about the Ngoja kidogo, kuna kitu Wajakoya anataka mjue. Wajakoya ni kama mtoto wa Kamodho, alifundishwa na Kamodho, wamekaa na Kamodho milele. Huyu ni mtu wa Murang'a. Karibu Wajakoya. Asante, asante, asante. Eh, baba ukiwa hapa na watu wa Murang'a, ile kitu kwanza nitataka kusema siku ya leo ni kumshukuru gavana wa Iria tulipoona gavana wa Iria amekuja ku, kutembelea baba, tukajua sasa tuko sawa. Ametulete ama hajatulete? Ametuingiza kwa mlima ama hajatuingiza? Kabla sijaendelea, ningetaka kumshukuru rafiki yangu Kagucho. Asante sana bwana Kagucho. Nimshukuru bwana Mwenje, baba yako alisoma na mimi klasi moja. Asante sana mheshimiwa Mwenje na my classmate mmoja ako hapa, simame tu baba mjue leo. Huyo tulisoma na yeye na alikuwa akinipiga shule <laughs> tulisoma naye form 1 to form 4 City High School, na wale wengine ambao wako hapa. Siku ya leo niko na maneno. Mnajua mambo ya mumea, mnajua mumea ama mjui? Nimesikia hapa mkisema Nimesikia wakisema ya kwamba, nimesikia watu wa Murang'a wakilia wakisema ati bei imeenda juu, bei ya wakulima imeenda juu, mambo ya fertilizer, mumea hautaki fertilizer. Ukiona nchi za siku hizi, ukiangalia siku nchi za siku hizi, na nikisema mnafanya ngwe, Canada, Netherlands, Uganda, South Africa Malawi hey, wanapanda mmea na huo mmea sio mmea wa kuvuta, manake huo mmea unavutwa hata sasa, ikiwa zile nchi ambazo zimeendelea zinapata mazao yao kutoka kwa mmea. Hapa sisi ni makafiri, bado tuko na ile akili ya uchumi wa zamani. Ukienda Israeli, Israeli wanapanda mumea Ukienda Malawi, president wa Malawi leo ni bishop mzima kutoka California, ameng'oa hiyo mimea ingine yote, ameweka bangi. Watu yangu ya bangi wako hapa, watu ya bangi msimame, watu ya bangi bangi, eh? bangi, bangi. Ah! Haya, wacha nirudi hapa sasa niongee. Ukiona mheshimiwa Mwangi wa Iria, akili ya Mwangi wa Iria na yangu inafanana kidogo. Sijui sisi wawili ukituweka pamoja, sijui kutakuwa namna gani. baba ametuweka pamoja, baba ako na sababu. Sasa nchi hii kuna wale, na juzi niliuliza Musalia Mudavadi na bibi yake watoe statement ya ile 40 tons ya mahindi ambayo imekuja Mombasa na tunataka tujue kama hiyo mahindi ni GMO, waliipima namna gani, imeletwe imeletwe kutoka wapi, na hiyo kandarasi ilitangazwa wapi. Hiyo ni corruption ama sio corruption? Ya pili, tunasikia pia sukari imeingia. Mimi ningetaka gavana wa Nakuru atoe statement, atoe statement kama bwana yake amehusika ama hakujahusika. Mnasikia ama mjasikia mimi si uko hapa kucheza cheza ovyo ovyo. Mnafikia mimi ni mtu wa kucheza? Ya tatu, ya tatu, mmesikia kwamba kule State House kuna wanawake wengine wawili, mmoja ni wa Ruto na mmoja ni wa Gachagua. Mnasikia au mnamsikie? Wanaambia watu hapa ati wanataka kesha State House every Wednesday, wanataka kuandika watu mia moja wao wakifanya kesha. Kuomba Mungu sio kubaya, lakini mimi nitawaambia hivi, wakitaka kesha, kuna watu wale wanaitwa bandits wanahitaji Mungu, si ndio? Na hao ni wa Kenya, waende kule wafanye kesha huko, na kabla haja waenda huko wawapelekee chakula, manake wale mabandits sio watu wabaya, hao wanapigania haki yao. Na hii mambo ya kuita mtu bandit na umeiba shamba yake, umejigawa shamba yake, umechukua ng'ombe yake unamwita mkatili, unamwita bandit. Lugha kama hiyo hataki kusikia, rongo ama namna gani? Alafu sasa tena wameanza kutuambia ati mwanaume afinye mwanaume mwenzake, ati mwanaume aowe mwanamke mwanaume mwenzake. Na mnasikia Gachagua anasema ati atatoa longi aweke matako. Nitamletea msudanisi Mambo ya ushoga hatutaki. Wangapi wanakubali ushoga hapa? Semeni hatutaki ushoga. Na kama hiyo ndio Ukristo ukae. Maana yake kule State House nasikia watu wanaenda kuomba huko kuanzia asubuhi mpaka mchana. Hiyo kuomba ni ya uongo. Maana yake yule president wa Zambia wa, wa, wa Zambia aliyokuwa anaitwa Chiluba. Chiluba alitokea mahali na kuomba uongo ovyo ovyo mpaka yeye mwenyewe amekufa na hawa watu mi natabiri leo natabiri vile nitabiri kifo cha magufuli ninatabiri na mimi sio muhubiri watu watakufa hivi karibuni manake wamezoesha wamechocha mungu wamechocha mungu wamechocha mungu na baba hakufi baba bado yuko kwa miaka ingine hamsini na mwangi wa iria hataishi na milele mwangi wewe ni mwanaume katika wale wanaume wote nimeona, wale wote nimeona katika Kenya hii nikihesabu baba namba moja, Mwangi Wairia namba mbili. Kabla sijamaliza, mmeona Wakalenjin wakienda kuchukua shamba ya Moi? Mmeona Wakalenjin wakiingia kwa Moi? Na mbona Wakikuyu wanatumiwa na Ichungwa? Semeni Ichungwa, Ndindi, Nyoro. Semeni nini Nyoro Gashagwa wanaenda kuiba makondoo ya Uhuru Kenyatta, washindwe. Mimi niko hapa kwa Ndindi Nyoro na namwambia mimi simwogopi, na mimi namwambia hapa nikiwa Murang'a, wewe ukiwa wewe ni mwanaume, wacha ukabila na wacha ukikuyu, wacha ukabila, wacha ubinafsi, wacha ukikuyu. Kwa hayo machache ningetaka kusema haya. Kuna MCA wetu amewawa, kuna MCA wetu amewawa, na huyo kijana ameundwa na mheshimiwa Uparanya, huyo kijana ambaye amekufa kule Kakamega, ambaye aliwawa na kisu, ni mtoto ya Uparanya. Pole sana mheshimiwa, tunaenda hayo matanga na baba, tunangojea tuelezee tutaenda eh, namna hiyo na mama Martha Karua. Martha Karua ni mama kweli, rongo Ma, mama amesimama, mama amesimama na baba, na mama hawezi kuruhusu mpumbavu. She's the only woman who will stay and stand firm, na ndio unaona hii, unaona hii mwelekeo wetu umechukua ukiendelea mbele, hatutaruhusu mtu mwingine kuja kuingilia baba ama kutake advantage. Tuko na ndume Eugene Wamalwa ndume yetu na ile rosa yetu ya wale watu ambao wamesimama na baba, nitakuwa nikisoma kwa kila mkutano. Ukikosa mikutano tano, next election you will not be elected. Thank you very much. Asante, asante. Wajakoya anatosha, atoshi. mefurahia afike huku. Sasa tuko na wabunge wetu. Kuna rafiki yake anaitwa Pike, yako wapi? Njoo mbele wabunge wetu Atandi Salasi akuje, bwana Mwenje aje. Wabunge wetu tafadhali muje mbele, our members of parliament. Haya, watu wa Murang'a, mjambo? Wangapi wametukaribisha hapa siku ya leo? Basi mimi naitwa Atandi, natoka sehemu ya Siaya, na leo hii ndio siku yangu ya kwanza kufika Murang'a. Mimi sijawahi fika Murang'a siku ingine, na leo nimeambiwa hapa ndio mahali inaitwa Kiharu. Hapa ni Kiharu, mahali Matiba alikuwa kiongozi. Mnasema ukweli, hapa ni kwa Matiba. Sasa mimi nataka niseme kwamba mimi nilikuwa nafurahia wakati Matiba na Baba na Karua walikuwa wajumbe, sababu walikuwa wajumbe wa maana there were leaders who understand. Lakini right now mimi baba, nataka niseme kwamba Masheni be a member of parliament in this country, sababu tukitembea hii nchi wananchi wamesema kwamba kwa ile mambo ya bipartisan hawataki wajumbe wafanye hiyo maneno peke yao. Watu wa Murang'a mnasema wajumbe wafanye ama wananchi wafanye? Wangapi wanasema wajumbe wasifanye hiyo mambo ya bipartisan? Nione kwa mkono. Wanasema hivyo sababu sisi wajumbe tumekuwa wajumbe ovyo. Ukienda pale bunge, mnaona wabunge wanasema kwamba sisi tuko serikali, tunaenda kuongea na president tupewe maendeleo, na katiba inasema kwamba parliament has three roles: legislation, oversight. Hatuna kazi ya mambo ya kutengeneza maendeleo. Ndio maana juzi nimeongea na mjumbe rafiki yangu anaitwa Ndindi, nikamwambia Ndindi, unajua hii Kenya iko na shida hatuna mbolea, hatuna chakula, bei ya fuel imepanda. Kwa nini wewe usiongee hiyo maneno kama sisi? Akaniambia mimi, ni, mimi, mimi niko, na, niko ndani ya serikali siwezi ongea hiyo maneno, ndio maana aende atetee wananchi ama aende state house? Atetee wananchi. Lastly, baba, nataka niseme kwamba I am one of the MPs who do not support this bipartisan approach by members of parliament. I don't support it pale bunge spika wetu ambaye anaitwa Wetangula ni one of the leaders of Kenya Kwanza na yeye ni ule spika ambaye anaongoza bunge, ni kama bunge ni state, branch ya state house. Yeye sio kama ule Marende ambaye alikuwa national, nationalist, alikuwa anaongoza bunge kama national institution. Ndio mimi nataka niseme kwamba hiyo bunge, ule spika wetu anaitwa Wetangula, you must become a nationalist if you want this country to record you because if you are going to run parliament like a branch of state house, sisi tutaka ndani ya bunge, sababu hiyo mgomo ndani ya bunge ndio itafanya State House na wale wanaongoza huko waamke na wafanyie wananchi kazi. Asanteni watu wa Murang'a. Haya, vijana oye! Faya. Bas, mimi sina mambo mengi ya kusema, yangu tu ni moja ya kwamba tumejua, mimi niko katika sisi kama komiti imebidi tuende karibia bilioni eh, bilioni kumi ambayo tuko na wale watu wanaitwa the shamba shamba whatever huko Eldoret Limited wamechukua wamecollide na watu wa National Corporation. Sasa tunawaleta ndani ya bunge kuwauliza maswali. Umeangalia tuko na scandals mingi, hata sisi wabunge saa hii tunabaki na only two months to the, to the new financial year, lakini hata pesa haiko, hakuna kitu unapata. Sasa hiyo magavana peke yao sasa ukiona daktari kila wakati anafanya na anafanya accident, mtu anakufa. Ndio maana tunauliza mambo ya kwenda kufungua sava, kwa sababu inaonekana hii mtihani ambayo IBC walifanya walifanya makosa. Na baba pia nataka kuambia shida pia iko katika mahakama makuu, kwa sababu kama haya yote tunaweza kuwa tunaambiwa na wale watu wa, wa wale watu wa uh, Supreme Court hawakuwa naenda hawakuwa naangalia. Sasa hata pia watu waende nyumbani. Mriomo mlo bana befesa angare. Thank you so much. Watu wa mranga hoye! Watu wa mranga ria! Watu wa mranga oye! Wamama hai! Wamama hai! Kwa jina naitwa Rosa Akinyi Buyu. Mimi ni mheshimiwa wa Kisumu West constituency, lakini nimekuja tu hapa na ujumbe moja. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alituahidi wakati wa campaign ati akiingia tu hivi 6000 pap akiingia tu hivi elfu sita pap kwa kila famili, fam, famili ambayo imelemewa na gharama huko Kisumu tunalia, na unajua Wajaluo wanajua kulia, tunalia na tunalia na tunalia, lakini huku Murang'a pia huko na mafamili ambayo imelemewa na, na, na gharama hapa ungehitaji hiyo elfu sita ndio tunasema hivi this is the man who will save us from our problems and that man and that man is called Raila Amolo Odinga let us repeat that huyo mtu anaitwa nani Raila Amolo Odinga asanteni watu wa Murang'a oye Mimi naitwa Mwalimu Orero, MP kutoka Kibra pale kwa baba. Na kabla sijaongea leo, nataka niombe baba. Nilisikia ana wimbo yake moja, nataka tubadilishe tu kidogo. Pale anasema bado mapambano, tuseme bado maandamano, alafu pale tunasema mpaka unga ishuke. Wakenya musilale Lale lale, Wakenya musilale, bado mandamano mandamano mandamano bado maandamano, mandamano maandamano, bado maandamano mpaka unga ishuke, wale wa mpaka unga ishuke, bado mandamano mandamano mama. Sasa kule Nairobi tunasema No mandamano no peace. No mandamano no mandamano. Huyo mtu wenu anasema eh, mandamano iko tu Kibra peke yake. Sasa nyinyi ni watu wa Kibra, si hapa ni mranga Ikirudi si mutakuja, si mutafanyia hapa, si itawaka ah. Eh, huyo alikuwa anataka analeta choche choche anakata waya. Sasa next time tukikuja, tunasema tunawambia baba, wale wakiongea, sisi tunaongea kwa barabara, si tuko hapo? Waendelee kuongea pale, na sisi tunaongea wapi? Juzi nimesikia huyo mtu wenu anasema mtoto wa maamao jana amekuwa Mombasa na deputy governors, anawaambia hakuna mtu atawalazimisha wapatie council money hiyo ni the highest level of arrogance and there are statutes laws and regulations which govern the collection and distribution of resources na ziko kwa constitution 15% lazima iende kwa council huyo jamaa ajui kitu anafanya alafu sasa ya mwisho hii serikali lazima wapatie wamama heshima sisi tunapigania kufungua saba Juzi niki, nikiangalia Facebook wanatupatia mama eti anafungua sava. Hiyo ni ungwana kweli? Asanteni sana. Tumpigie makofi huyo, tumpigie makofi. Eh, Your Excellency Raila Amolo Odinga, Martha Karua, viongozi wote, colleagues, hamjambo. Nataka kumpatia Mwangi wa Iria kazi kidogo utanifanyia translation kwa baba kidogo si ndio hamaretwa niä njätagwo mark må rä ithi wa mwenje na nä niä må mbunge kå rä a nairobi west no gwitå nä kandara må thee te kandara no tå gä thamä ra ka mahå ha nä kuo gwitå na niä thurä two na kä ama kä a jubili kå rä a nairobi na må thenya å yå nä ndä renda ndä mwä re å ndå å mwe kiama giki gitu kia Jubilee tuare na NDC, si na NDC kule Nairobi, na Uhuru alikuwa ametuongoza, tukasema tutashikana ndani ya Azimio, si ndio? Kwa nini tubadilishe vile wenye chama walisema? ene kiama uguo niguo maugire na no nginya tucoke hau na nikio niyo muthenya wa umuthi andiå SG kioni kå athire ndimwire maundu mau nie ndironire ati Keinan no athie akorwo arĩ mwena wa Kenya kwanza wa kũnegotiate no okorwo azimio na Kenya kwanza kweli no kuhotekeke hiyo mambo ni political conmanship si ndio mi nataka niwapatie hadithi kidogo kule Nairobi Nairobi ithe ndiamwĩra andũ a muranga mwena mũmbunge Nairobi no muge mũtirĩ mũmbunge Nairobi kweli mimi nikisimama kiti ya ubunge 2017 tulikuwa tunashindana na ODM hiyo wakati kura ikutosha. 2022 tukashikana, na mimi singekuwa hapa kama huyu mzee hakuniinua mkono. Hiyo nisiwadanganye, kwa sababu yeye aliondoa mtu wa jamii yake akasema, wacha tuweke hii kijana anaitwa Mwenje hapo nikatangaliwa kuwa mbunge no muge nä må kweli ithe ndarå naniä ithe kä u hoto mimi nataka kuwambia hivi tafadhali kule kule bunge juini tamu yangu ya kwanza nimeingia kule ile mambo nimeona huyu mzee aliiona mbali kitambo wakati tulikuwa tunazunguka bbi tulikuwa tunasema one man one vote one shilling. Tulikuwa tunasema tunataka mawaziri wakuje bunge, lakini tuibadilishe kwa katiba. Tulikuwa tunasema kuna kiti ya leader of opposition inafaa itengenezwe. maodo mau mothe nimo macoketio riu nimo turona thaa ici thiini kuria bunge na andu aitu nimurathikiriria mwi guku rekei ndimuhe uhoro wa one man one vote one shilling. Wacheni niwaambie, na nitaongea na Kiswahili kidogo muisikie. Mambo ya one man one vote one shilling ni kitu muhimu sana. Mliona basari zikipeanwa hata kwa constituency yetu pale Githurai, watu wanapigana Nieta ta må Nairobi gegeria kuneana kå neana basarä ä koragwo ä thä na na nä å kuona basarä kå ndå kå ngä kå heanagwo basarä ya ngiri ikå na ithano no hetwo basarä ya ngiri ikå na ithano haha ithe må tiao ngiri igä rä na ngiri ithano twauga one man one vote one shilling må mbunge wa gå kå ona ndä ndä nyoro nä arä hotaga kå neana mbeca ta iria neanagwo na kå rä a iyo ndo inamaanisha one man one vote one shilling kwa hivyo junajua viongozi wameongea mimi nataka kusema hivi, Your Excellency, that it is important. Tumemesikia mambo one man one shilling, ni muhimu tusikize baba Raila Amolo Odinga because yeye anaongea ile maneno ambayo itasaidia hii Kenya. Na nikimalizia, mi nataka kusema wale wanataka kutoka chama cha Jubilee waingie upande wa UDA, tafadhali nyinyi endeni, mtuache sisi hata mimi naweza taka kuwa kwa hiyo chama tuongoze, si ndio? Si kuna watu wanataka uongozi hapa. Hii chama ni sisi tumebaki nayo, na kiongozi wetu bado ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na baba, mimi nataka kukuashua ya kwamba there are members in Jubilee who are loyal to you regardless of what is being said out there. Sisi tuko na wewe na tutasimama na wewe and we will make sure that we defend the rights and interests of our country. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, tunafunga watu wa Murang'a. Wangapi wamefurahi kwa baba kuja kututembelea? Tukienda kumaliza, nataka kurecognize mtu ambaye tulianza safari naye anaitwa Kangosho Kamumbi. Simama tu hapo watu wakuone. Mzee, ile gari ya sabasaba huyu ndio alichukua akapeleka kwao Murang'a na ameiweka hapo kama monument. Ile Ford tuliingia nayo Kamukunji, huyu ndio yuko nayo kule kwao Murang'a kule Mathioya. Pili, iko kijana rafiki ya mzee hapa kutoka Githunguri anaitwa Gidi. Mwanake huyo birthday yake andikire muthe marua akimwera na birthday na no ende makogwe hamwe makogwe muthenyo ucio hamwe muthe amutwareire ng'ombe ucio mwiragwo ni muru atwareire mwana uyo ng'ombe na riu niciarite maita maigana hurirai baba rohe iko kiongozi yuko hapa chini pia anaitwa makadhina makarena kutoka meru lakini unfortunately yeye hawezi kupanda juu, na mzee ameniambia, mzee Makarena ameniambia yuko hapa chini, unajua yu, vile alivyo hangeliweza kupanda hapa juu. Amesema watu wa Murang'a wasalimiwe na watu wa Meru, na anasema mkutano ile next ambayo inakuja katika mlima tutape, atapeleka Meru na yeye ndio atasponsor. Mpigieni makofi. Haya, nikimalizia nikimalizia, nataka kumuita nataka kumuita nakaidekie nataka kumuita mwagi wa iria ndĩrenda gwĩta mwagi wa iria amuhe direction. Asante sana, tunajua mmechoka, tunataka kumshukuru sasa kwa sababu tumemaliza shukran kwa, kumko, kwa kumpokea baba. Najua wenyeji wanaongeaga na Habire, si ndio? Habire anarudi hapa dakika kidogo, hatimaye tunae baba anaenda kupeana zawadi ya Eid Fitri kwa Waislamu. Kuna Waislamu wengi sana hapa Murang'a town na tuna ndugu zetu kule Maragwa, kwa hivyo wakitoka hapa wamesema tuwatembelee kwa moski yao, zawadi ya baba ya Eid Fitri ile ambayo watakula kesho, awakabidhi hapo. Kwa hivyo tunamkaribisha nyote, mkimalizana na, na Habile hapa mkutane na sisi kule mjini kwa zawadi ya baba kwa Waislamu ili awatakie wakati mwema. Thank you very much.